Dani, Roger, de CGT Domingo, avui finalitza la vaga del transport sanitari a Catalunya. En quina valoració en feu d'aquesta mobilització d'aquest sector? La valoració per part nostra, que érem un sindicat que donava costat, no convocàvem aquesta vaga de sectorial que s'ha fet del 9 al 12. Nosaltres la secundàvem, lògicament, Eh, ha sigut mm, hi ha hagut una bona participació, el problema que hem tingut és que les empreses han... Bueno, la Generalitat ha fixat uns serveis mínims altíssims, a secundari han fixat uns serveis abusius, mm, això és el que creiem nosaltres, i ens hem quedat doncs, sense gent pràcticament per anar a controlar els hospitals perquè es poguessin complir els serveis mínims. Eh, per Però serien ambulàncies, d'alguna manera o altra, amb poc servei, en ús. Exacte. El que feien era tenir el màxim de gent treballant perquè no poguessin venir a recolzar-nos als hospitals, a controlar que es fessin els serveis mínims decretats per la Generalitat, que s'han saltat eh, airosament eh, als hospitals i a les empreses. Mm -hmm. Durant aquesta vaga, Dani, hi ha hagut eh, diverses incidències. Sí, a veure, en principi, com deia el company, eh, hi ha hagut les incidències que s'han saltat els serveis mínims per part de les empreses, forçant moltes vegades els treballadors a fer serveis que inclús els, els mateixos, eh, per mitjà dels, dels piquets informatius, ens deien que, bueno, que era el que hi, hi havia. No? Eh, serveis que estaven fora de, dels serveis mínims i han obligat, els han obligat a fer-ho molts els hem pogut aturar, d'altres han, han sortit, eh, els hospitals buscaven també els moments eh, de baixa afluència per obrir per on podien ficar ambulàncies per treure, per treure pacients, o sigui, les altes eh, ja es van pactar que no es farien, s'han fet, eh, i això ha sigut en complicitat d'hospitals amb, amb algunes empreses i problemes concrets a Vall d'Hebron i, i a Vallvitge? A Vall d'Hebron i a Vallvitge hem tingut eh, per part de les direccions de, de tots els hospitals que van trucar a Mossos d'Esquadra i bueno, presumptament eh, han col·laborat a vulnerar, a trencar aquest, aquestes, aquests serveis mínims, no? fent doncs, un passadís perquè poguessin passar les, serveis aquests que no tenien que haver sortit i evidentment fent servir també la força força i unes actituds una miqueta provocadores a fi de trencar la aquesta vaga. En càrregues? Eh, càrregues va haver-hi una a Belvitge eh, i bueno, mm, no creiem que sigui això algo que, que tinguéssim que tolerar, però bueno. En quant a reivindicacions que eh, reclama per part de CGT en aquest col·lectiu per tal de poder solucionar aquesta problemàtica, quines són? El primer, que compleixin el conveni, perquè la majoria de les empreses, per no dir totes les que formen part de CEA, que és l'Associació d'Ambulàncies de Catalunya, d'empresaris, perdó, que compleixin el conveni, que se l'estan saltant també com volen. En quins temes? amb temes de eh, el conveni marca que hem de tenir, en aquest cas concret a Barcelona, per exemple, eh, marca que hem de tenir unes bases, que no, no disposem d'elles. L'empresa nostra, per exemple, ens diu que hem d'anar a les comissaries de Mossos d'Esquadra, però allà lògicament no hi ha ni nevera, com marca el conveni que hem de tenir nevera, taula, cadires i un microones per poder-nos escalfar el menjar, ja que són jornades de 12 hores. Tampoc ens paguen a eh, l'hora del dinar i l'hora d'esmorzar, cosa que estan incomplint ja perquè al ser una jornada de 12 hores van de pagar. I bueno, un seguit de, de problemes eh, que no ens renten la roba, etc etc que es van pactar el conveni que estan incomplint. Mhm. Primer de tot, que compleixin el conveni. I el tema salarial? amb el tema salarial, aquesta retallada del 9,2 que és il·legal, eh, està denunciada però s'acabarà guanyant, però és clar, eh, entre que recorren pitos i flautes, doncs vés a saber quan surt i mentrestant la part social està molt, molt, molt afogada. Uh mhm. -huh. Perquè un 9,2 de les nostres nòmines que són molt ja estan molt tocades, eh, hi ha gent que ho està passant realment molt malament i a lo bo nosaltres demanem doncs, això, que, que ens deixin d'aplicar aquesta retallada, que és il·legal, com repeteixo, i, i que es respecti el conveni. Que es respecti el conveni, no demanem res més. Què demaneu als usuaris? als usuaris. A la gent de, que treballa en el món sanitari, gent que té relació amb vosaltres, que poder no coneix aquesta vaga, o a la societat en general. Bé, eh, nosaltres formem part dels usuaris també. Nosaltres som afectats. Una ambulància és un servei bàsic per a la societat, el qual no es pot retallar més del que està, perquè la Generalitat eh, amb l'excusa de que no té calés, va retallant i retallant els serveis, no només a nosaltres, sinó justícia, com bé sabeu que estan en, en vaga indefinida també, mm. sanitat, per suposat, nosaltres formem part del transport sanitari, però bueno, estem tots enllaçats, els serveis en general, Mossos d'Esquadra també em sembla que tenen la seva lluita, eh, estan aplicant a tots els serveis unes retallades, mm, trobem abusives, el, entreteniment del servei. Lògicament, el retallar, el retallar en serveis, el servei que es dona a l'usuari eh, anirà cada vegada eh, pitjor. I eh, això els, a, la, a la ciutadania en general ho, estem intentant extendre-ho a, tot, a tothom, avisant-los de que es quedaran sense ambulàncies, de que, de que el servei que es donarà serà nefast, sort n'hi ha dels professionals que estem treballant aquí que ens deixem la pell, però tot i així, si ens van tallant les ales cada vegada més, mmm, això acabarà malament, això acabarà malament.